Bonjour, je suis Ounis, le propriétaire de neuf chaînes YouTube. Parmi mes chaînes, cette chaîne-là, Ounis with Dream. Cette chaîne-là, comme vous savez, est spécialisée dans le domaine informatique. Je donne des conseils, des astuces, je réponds à mes abonnés de mes chaînes Parmi les questions posées par mes abonnés, c'est quel logiciel choisir pour produire des vidéos monétisables 100% par YouTube. Aujourd'hui, je vais vous proposer deux logiciels. Premier logiciel, c'est pour Macintosh. C'est un logiciel professionnel, c'est iMovie comme vous voyez ici, c'est un logo du logiciel que j'ai dessiné moi-même. Ce logiciel-là, c'est un logiciel professionnel. Ce logiciel-là, fabriqué par Macintosh. Donc, si vous avez un Mac mini, vous utilisez ce logiciel-là. C'est professionnel vous pouvez faire avec ce logiciel-là des transitions. Vous, euh, vous pouvez utiliser des effets spéciaux pour vos vidéos. Vous pouvez choisir des sous-titres pour, pour vos vidéos. Il y a plusieurs modifications avec ce logiciel. Deuxième logiciel, je vous propose à utiliser pour produire des vidéos monétisables 100% par YouTube. Ce logiciel-là, c'est un logiciel basique. Donc, c'est un logiciel simple. C'est Movie Maker. Comme vous voyez ici, c'est le logo de Movie Maker. Ce dessin-là, j'ai dessiné moi-même. Movie Maker c'est le préféré pour moi comme logiciel basique. C'est simple à utiliser. Vous pouvez faire du diaporama avec ce logiciel. Vous pouvez faire des transitions, utiliser quelques effets spéciaux, faire des montages simples. Ce logiciel-là, c'est fabriqué par Windows. Donc, si vous avez un ordinateur Windows Surface, vous pouvez utiliser ce logiciel-là. Pour moi, c'est le préféré. C'est Movie Maker. Tout le monde a plusieurs difficultés à utiliser ces logiciels-là. Car pour utiliser ces logiciels-là, il faut quelques connaissances en informatique. Je vais vous proposer dans mes prochaines vidéos un tutoriel pour iMovie pour expliquer comment utiliser le logiciel iMovie de Macintosh et dans notre dans un autre vidéo, je vais vous proposer comment utiliser le logiciel Movie Maker, étape par étape. Maintenant, mettez un petit pouce levé et abonnez-moi et abonnez-vous à ma chaîne. Rien à perdre, tout à gagner. Sofía Muniz. Merci.